Tabi videoyu kesiyorum küçük bir açıklama yapacağım. Discord sunucumuz açılmıştı tekrardan. Açıklama kısmında var gelip burada yetkili olabilirsiniz. Ve buraya gelip aktif olan kişiler yetkili oluyor. Ve yetkili olduktan sonra sizleri videoma alıyor veya sizin hesabınızla. Oynanın ve benzeri şeyler. Tek yapmanız gereken şurada bulunan chat kanalında aktif olmanız. Ve aktif olduğunuz zaman yetkili olabilirsiniz. İlk geldiğiniz zaman yani ilk gün yaklaşık 10 tane yetkili almayı düşünüyorum. Discord sunucumuz açıklamada var yani biz ara vermiştik ve şu an geri dönüyoruz. Ve ikinci olarak sol tarafta gördüğünüz gibi sesli odalar var. Gelip içinde girip yani aktif oluyorsunuz. Eğer diyelim mikrofonunuz yoksa veya e, sesle giremiyorsanız herhangi bir odaya girip e, şöyle bir mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Hepinizi bekliyorum. Öptüm. Görüşürüz. Hadi bay. Buradayım çekeyim. Senin Allah ne zaman düzelecek? Ya, ya. Senin... kız var. Selam. <laughs> Kanka bir bak Mehmet. sana yazıyor. Şey al şey demirci alın biriniz demirci alsın. Benim bir de magic kitim tek var zaten. Ya fakir <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Lan versene. Şimdi bak ben bir plan nerede? yaptım. Sen de buradasın değil mi? Avfay. Kanka bak ne yapıyoruz. İkiniz budak kalıyorsunuz. Ben evet. adalara dalıyorum lan. Ben bir dakika ben yatağa koruyacağım. Belki şimdi yatağa kaplam. Ya onunla kaplama. <laughs> Yok kanka ya salak mısın? Öyle olmuyor ki bak üstüne atacak. Tamam kapladık yatağı gel. Levent makrom çalışmıyor hızlı yapsana sen yolu. <laughs> gel gel makro ile hızlı yap sende makro var. Nereden biliyorsun? ben biliyorum makrom var. Makro bulma şeyinde tek bas salak. Yap bakayım. Bak bak bak. Yes Vay. geldi adamlar. <laughs> Güzelmiş. Lan nasıl kurtuldun? He <laughs> bro. o ben değildim ki. Anam. <laughs> ne oldu? Ben düşürdüm lan. Tamam durdum. Onu kim İki tane zümrüt aldım. Bir dakika sen adamı nasıl kesmiş oldun? Ben kestim adamı. <laughs> Ateşle bunu. sen mi attın? Onu da ben attım. <laughs> Beceriksiz. Kanka Ceyda Aldım bizi dört takmadı bildiğin. Ceyda evet ya. Rafael. Desene ki benim 20 bin abonem vardı. burada kalıyor. Ha mantıklı. Ben çok ünlüyüm. Enes Batu bana abi diyor. Tutar mı kanka? <laughs> Tutar tutar iyi izle bak şimdi. Ceyda Değil mi ya? Değil. sana Bakayım cevap verecek mi? Reis video değil değil mi? <laughs> Bak şu an çocuk hayallerini kurdu böyle sevindi. <laughs> Aga be. Yıkıldı çocuk ama. <laughs> Çocuk şimdi sanallı bırakacak. Rafay, sen de ikide bir ölmesene. Neyse kanka ezik olmakta şey yani ne, ne diyelim. Ya ya göt yazdı sana. ne? Lan! Görünmez kırdılar abi. Hepsi Rauf yüzünden. Şurada Ama... ya. Bak kimse ölmeyecek. Ölüyorum lan önüme geçin. Helal. Hayatını kurtardım. Bak şimdi Helal. yolları kırıyoruz kanka. Kanserlik Bro, yapacağız. Çok iyi. Herkes ok alsın yanına ok alsın. Ok mu alayım dur bakayım. Ok alamam oğlum. Niye? Çünkü çok pahalı ben al. Sana iki tane altın alsam alabiliyor musun? Altın. Kanka bak ben şeye gidiyorum elmasa gidiyorum. Abi bu oyunu El kazanalım elmas... ya olur. Tamam bu oyunu kazanacağız iyi izle. Gerizekalı her seferinde <laughs> bunu diyoruz da kaybediyoruz. hayır hayır bu oyunu kazanacağız içime Neyse, doğuyor. bende iki tane zümrüt var ne almalıyım? Eee hiçbir şey. Bence de. Fahiçe sıfırayım da. Aynen aynen lazım. Sizden. Sizden derken? Ya şu karşı takım var ya kanka. Laufay. Sen ne yapıyorsun? Ne de konuşuyorsun ne de bir şey. Sinir oldum ya. Bir şey yok. Tamam kardeşim. Ben seviyorum bro. Altına ne alabiliyorum kanka? Altın elma. Hem de bu altın elma ile sana evlenme teklifi edeceğim olur mu kanka? adam geliyor, Senin adam geliyor, yardım edin adam geliyor. Rafay kaçsana. Neyi bekliyorsun? Lan kaç kaç. Ha neyse Chucky de geldi. Beyler sağa. Bekleyin bekleyin Abi- gitmeyin. O bana çarpsaydı ne olurdu Rafay? Hesaplı atıyor senin. <laughs> Güncelleme nerede? Adam geldi. Beyler açtım. Adam geldi Biladerim. Niye açtın sen? Tam korku yok. yapıyorsun? Gitmeyin. Gitmeyin gitmeyin. Onları yatağını kıracaklar dakika o adam oya giderse zaten oradan daha dönemez. Yeşiller sarı yok. Oha 12 mi attı? <laughs> Nişan. Abi Adam geliyor, adam geliyor. Geldi lan geldi. Adam çoktu. Ben bu Dükkanlara bak ya Allah'ım. Şimdi bir dakika bak herkes kendine bir set alsın. Rafay al sana altın kanka sen kendine bir set al. Ölmeyelim. Burada alt altın var. İki tane daha vereyim mi? Aldım ben. Şaki senin setin var mı? Aha, var var kanka var benim. E benimki niye yok? Ben at, şey yapıyorum. <laughs> Bende bir tane var. At at. Faydası vardır altın at. Bak yanınıza e, şey olsun. İlk önce ok sonradan altın elma. Ve sonradan bu oyunu da kazanıyoruz. Adam geliyor. Şuna şöyle bir tane yapıştır. Adam derken ben Ama gelmiyorum ki. Geliyor geliyor atlayacak. Geleceği varsa geleceği vardı. Uçurdum. Öldürdüm falan. Aa kanımız Ay. geliyor. Benim o <laughs> benim o benim. <laughs> Aa beyler Levent. Ney? Kaç tane şeyin var? Zümrüt'ün? İki. Kanka bekle. Bana gelince bana at çok güzel bir şey yapacağız tamam mı? Ben şimdi gidip kendine set alacağım. Onu niye attın Hayır, şimdi? hayır. Keyifli oluyor atması bile. Levent yapma ölürüm. Heh. At at oğlum gel. Beyler. Oğlum gel. Oğlum Atsana. gel. Yaklaş. <laughs> Görünmez adam geldi bu arada Beyiz abi. Yemin et. Lan yürü git yalan söylüyor. <laughs> yalan söylüyor. Biz de yanıyoruz ya. ya. Neyse abi. Ben tamam bak şimdi aldım. çok güçlüyüz. Bakın şimdi bizden güç. Bekleyin. Ne yapıyoruz? Bir Ananı var ya. <laughs> Benim okum var. Kimsiniz oğlum? Ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Yok. Kimde altın var? Bende demir var kanka oğlum. Geçiyor mu? Demir Bende de altın elim. Bana altın lazım. Altın alınca çok güzel bir şey yapacağız. Ne, ne yapacağımız söyle onunla göre vereyim. Faiziyle gel faiziyle gel. Kanka bende bu var. Gel gel yanıma gelin. Bende bu var. Lan o beni o ben değilim. Bende bu var. Ne? <laughs> İlk önce şey kanka yumurta yol yapıyor. Yemek İlk önce buradaki elmasa gidiyoruz. Ondan sonra orada da mavilere gidiyoruz. Mavileri kırıyoruz. Tamam mı? Oğlum daha şimdi giderken yolda düşeriz ölürüz. Hayır hayır. aldım ben aldım hadi gidelim gelin. Dur oğlum ben müsait değilim daha. Yani bana altın müsait... altın. Ralpay yanlış yola gidiyorsun bu arada. Rolf evet. Sana ihtiyacımız var bu yolda. Sözde bizim bırak. akıllımız bu ya. Kanka bana bir şeyler atsana. <laughs> Sana bir tek bunu atabilirim. Ne yapacağım lan? Lazım olur abi. belki. İki altına ne olabiliyor abi? İki altına hiçbir şey alın. İki... Bence bana at ben faydalanayım. Sakın alma onu. Bak. Ya götmüşsün. <laughs> al al al al. al. Sizin Oğlum sen yatak kırıldı mı ya? Kırılmış. Altın elma alıyorum. Kaç tane? 3 tane var şu an bende. İster misin? Bende bir tane Bulon var. çok Tamam, var tane mı kanka? var. Bende çok var. Bende çok var. Elmas. Peki Lazım. Adı neydi nereye Bir sürü. Ravufay. Ne? Tamam. Ne? Ravufay nereye gitti? Abi bir sürü ne? Kaç tane diyorsun? Bir sürü diyorsun. Çekil sayı ver bana. Tamam Oğlum 5 tane adam ok atıyor, adam ok atıyor sakın gelme. Adı neydi? Gitme gitme adam ok atıyor. Kesinlikle ben atmıyorum. <laughs> at at elmas at. Attım ya zaten. Bende de bir tane var getireyim mi? Abi sakın gel gelirken düşmeyin. Çünkü ben... Lan arkamıza geldiler. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. Geri dönüyorum o zaman. Tamam tamam. Şunu da açayım da belki işimize yarar. Çocuğa iki altın lazım. Hadi hadi gidelim artık sıkıldım ben. Altın lazım altın. Al lazım. Anladım, Al al. Hayır hayır TNT değil Abi ben dakika şeyle kıracağım. almadık. Oğlum adamlarda. Ha, tamam çeki de var hadi gidelim o zaman. Türkiye Kanka, Pıla Lan Bana bir tane verseniz de. Bir tane altın. Abi benim ah. bir planım var yalnız. Direkt dalalım işte. Öyle yap. Şuradan da alacağız işte gelin. Gel Levent. Tamam bari bir kazma dalayım. Hadi. Tamam. Ben kıracağım siz adamları öldüreceksiniz. Anne ne? Ama bak her bir adada aramızdan biri gidecek. ne yapıyorsun sakın. <laughs> Adamlar base'inde mi? Değil. Oğlum. Oha Yürüyün. bu ne la? Lan. Teknoloji Beyler ilerlemiş. dikkat edin. Beyler dikkat edin. Beyler yürüyün. Yürüyün yapabilir. Oo, Golem var. Golem var. Do- Golem geldi. Kanka bizim tuzaka şey oldular. Ben burada kalıyorum kanka kolluyorum. Öldü. Öldü. O bu da öldü. Kırdım. Yatağı kırıldı abi. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Kaç kaç kaç kaç kaç. Kaçsana. Bende ok var sıkıntı yok tamam. Helal. Aferin lan var ya biz adamız lan. Diğeri nerede? Sensin adam. Ben adam değilim. Kalk. Var ya. O da düştü. Tamam o da ellendi. Evet hadi gidin abi köyünüze. Ay bizim Al çekin şunu biriniz alın. Peki, Beyler al. şimdi yapmamız gerek. Çakayım. Aa bir zümrütüm var al yol şeyi al. İki tane zümrüt ben... oluyordu. oraya. Attım oraya birader. Allah Allah bir de Gelin gelin buradan gidiyoruz. Bir dakika abi, adam. benim e, bana ok lazım yalnız. Şuraya doğru gidiyoruz. Yol var mı kanka? Ne güzel Aa bir bir şeymiş dakika. lan Yeşiller gelin gelin gelin tekrar base'e gideceğiz. Bizim base'den tekrar oraya gidiyoruz. Gelin. Bekle birader. Çaki sen Ben gidiyorum, oldun gelirsin. mu kanka? Hayır. Olamazsın. Sen varken bana gerek var mı oğlum? Ya kardeşim. Oğlum yanlış tarafa gitmiyor Gel. muyuz? Gel gel hayır hayır doğru. Bunları da alayım mı? Abi Lazım olur. yeşil takım hangi Mehmet bu tarafımızda bu taraf. Adam bize geliyor. Şş, sakin ol. Lan niye onu önümüze attın? Yanlışlıkla ok var sandım birader elimde o yüzden. Ucuru. Adamın kafası uçtu. Hadi dalalım hadi. Reisler dedi. Bana şey lazım. Ateş topu lazım ya. İyi de bu da yol yok ya adam Levent geldi? neredesin? Kanka ben Gel gel. Bende yine yumurta var. Sen neredesin ki? Bir Adada mısın? 6 tane ne? Bunu yapıyorum. Ortaya mı gidiyoruz? Abi ben ayrı hayır arkandayım. Bende 14 tane elmas var lan. Neredesiniz oğlum? Ha gelin. Ya da Lan oğlum yürüyemiyorum. Neyi alayım Ne? kanka? Çeki alsana şunları. Çeki al bir şeyle kanka. Altın madeni. Hadi gidiyoruz ya gelin. Hadi ge- oğlum ben ok atabilir. buga giriyorum. Hala şey var mı? O bir tane zopa var ya savurma mıydı neydi? Dur Beyler bunlar tur dikmiş haberiniz olsun da şimdi size önceden söyleyeyim. kanka biz bak e, bir dakika bak Ender Pearl almadan hiçbir bok yapamayız söyleyeyim. Yaparız yaparız. Çeki yolla. Aslanım Yürü koş. elma yayın. Örüyün Atlamayın bak, aslanlarım. Atlamayın bekleyin. Kanka Cik, kimse yok. bile. Golem koyuyorum. Golem koydum. Golem Ay, koydum. Golemi de varmış. Allahu Ekber. Kırdım kırdım kırdım. Tamam. Biri öldü. Ceyda durmasın. Tamam. Bu da öldü. Biri nerede? Ortaya gitti, ortaya gitti o. O da düştü geri zekalı bu oyunu Beyler aşağı Kazandık. Ez, şey yazdım Ceyda Ez. Abi benim Ceyda. ejderham niye yok ben de istiyorum. <laughs> Ben belki var. Aga be. Salak. Neden, neden bu kadar kolay oldu bu el? Ya kanka işte ben pro olunca Hadi ben oyunda olunca Bayağı bir kill basit. bile almadım gerçi tek başıma takımı taşıdım bu arada ya. Yatak Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Baya emek verdik yani ilk deneyimimiz değil. Daha önce de çektik ama Raufay işte Chucky çok küfür etmiş onu da paylaşmak istemedik sağ olsun. <laughs> Bu arada Raufay yeni bir kanala geçti. Gidip ona da mutlaka abone olun. Kanalı çalındı biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. O yüzden söylüyorum gidip abone olun. Bir de Chucky de çok yakın bir zamanda 10.000 abone olacak. Onda kanalı açıklamada var yani daha demek istediğiniz bir şey var mı? Gidip abone olasıktan sonra. Hoşça <laughs> Sagi sen bir şey diyor musun? Oğlum bir şey diyor musunuz Yok. falan Sen bir şey desene. Ve bay bay. bay bay. <laughs> Levo sesin gelmiyor Levo. Ne trollüyor oğlum bu? Bitti lan.